Chciałbyś, żeby klienci i współpracownicy odnosili wrażenie, że Twój biznes jest uporządkowany i sprawnie działający. Ja bym chciał. Są organizacje i są miejsca, gdzie takie wrażenie odnosimy. Przychodzi mi na myśl moja ulubiona Szwajcaria. Gdy jesteś w Szwajcarii, wydaje się, że jest tam porządek, wszystko na swoim miejscu, kierowcy szanują pieszych, a w nocy jest cisza i spokój. Jak Szwajcarzy to robią i co z tego wynika dla naszych firm? Mieszkając tam przez 8 lat, Widziałem mankamenty i niedostatki podobne do tych, które widzimy w Polsce. Aczkolwiek Szwajcarów odróżnią sposób załatwiania tych spraw. Gdy kierowcy ostawili śmieci na drodze, służby sprzątające natychmiast się z tym uporały. Gdy kolega się zagapił i przestraszył pieszych, stracił prawo jazdy na pół roku. Gdy młodzież hałasowała w centrum miasteczka, to zbudowano dla nich klub daleko, daleko od zabudowań. Czyli doskonałość szwajcarska to nie brak problemów, ale natychmiastowe ich rozwiązywanie i ciągłe szukanie sposobów rozwiązania. Przypomina to japońskie kaizen znane z firmy Toyota, gdzie doskonałość ma być wynikiem ciągłego ulepszania. Czyli jeżeli potrzebujemy w naszych organizacjach doskonałości, to zbudujmy na założeniu, że udoskonalanie nigdy nie ma końca.